สリハーดンビรับผジครับはい、まあ、今日ですね2020年新年初の食レポですはいはい20年言いました1って言ってなかった俺はい本当に2020年言い直して間違えてるやんええー、では今回なんですけども、まあ、僕 TJ まだ来たことないお店で、うん、なんでもあの噂によると あのィー君が前に来て、はい、めちゃめちゃ美味しいから、はい、ぜひあの TJ にも食べてもらいたいってことでそうなんですよ今回来たんですけど、はい、前回、お二人でかその具イジャップを食べられてた、まあ、動画があったじゃないですかあ、はいはいはい、でなんか個人的には、うん、なんかこうめっちゃうまいっていう感じはなんかやっぱしなくて、うん、なんか具イジャップファンとしてはすごいなんかこう悔しかったんですよねなるほどでやっぱ具イジャップ食べてうまいグアイジャップあるんだっていうのを、うん、お二人にちょっと食べ らいたいなと思ってそういうパターンねそうなんですよねリベンジマッチというか自信あるいや正直ありますねある麺がめちゃくちゃうまかったのでマジかはいもちもちでめちゃくちゃ美味しい美味しいっすね美味しくなかったらどうするおごりますおお安いからカラオケもうやめカラオケやめようここの飯を飲んだらカラオケは高くつくよそれなりに さんにおったらってことらしいんで、まあ、ー君もこれだけ自信あるってことなんで、はい、ちょっとあのね今回それは本当に美味しいのかってことはあのガチレビューしていきたいと思いますあの全然あのー、僕ガチでレビューするんでうまくなかったらうまくないってあの彼に言うんでほんまにお願いしますはいでこれねとりあえず店内の方ね行っちゃいましょう しっかりね除菌して OK ครับครับเดี๋ยวล้างมือได้นะครับโอเคครับじゃあ店内も入ってきたんですけども、はい、結構小綺麗じゃないまあそうです ね、うん、まあ本当にな扉ないタイプのまあレストランみたいなそうなんか緑を基調としててそうですねねなんかもうこういっちゃ専門店って感じでね清潔感もあってって感じですね、うん、でまあねメニューが一応来たんですけど、うん、まあ、言うてもあの僕初心者なんで今回初なんで、はいはい、常連のあの岡ちゃんにじゃあ、はいはいはい、あのメニュー紹介で今回してもらおうと思います、はい、お願いします、はい 一応今回、えっと、食べるのがグアイジャップユアンという料理でなんか麺がね、まあ、どちらかというとラーメンに近い感じの麺ですねなんかもちもちもちラーメンみたいな感じで一応この、えー、番号振られてますで1番がまあ普通のサイズのまあグアイジャップユアンで2番がこのエッグですね卵が乗ったサイズのまあノーマルサイズで3番がまあその1番の大盛り で4番がこの2番の大盛りって感じで、まあ、50バーツ1番が50バーツ2番60バーツ60バーツ70バーツって感じですね、まあ、一番なんかこれ、ね、店員さんに前聞いた時はこの2番の普通の具合ジャップのまあエッグ卵付きが一番ポピュラーだよって言われたので、まあ、これが一番ね、まあ、これ頼んでたら間違いないかなって感じですであとまあサイドメニューはねこういったソーセージみたいなのがあったりとか まあ、ちょっとデザートみたいなのあったりとかあとまあ下にこの9番の春巻きこれね店員さんによくね勧められるんですけども、まあ、僕が前回食べた時はまあまあ普通だったので、まあ、この2番の具合ジャップで間違いないかなと腹減ってる人はま4番の大盛りにしちゃっていいのかなっていう感じですね。เก้เขาน้ำเปล่าด้วยใช้ผักชีไหมัผักชี ไม่ใส่ผักชีสองที่แล้วที่ก็ใส่ผักชีได้เอาน้ำเปล่าคุณูไหมแบบแย่นอ่าตอนนี้ไม่เอาครับเป็นนี่นะครับน้ำเปล่านม่เป็นเขาต้องหมดเขาต้องหมดเขาต้องหมดเขาต้องหมดองหมดี้อเชกุริเตอร์เอาแต่ต้ำเดล่างีมด้วยนะครับเอานี่ด้วยเอานหมด้วยนะครับ เสิร์ฟสามเมนูที่สอง はいじゃあね到着しました空着はね、はい、こちらになりますはいでもねこんな感じなんですけど結構さ、はい、ボリューミーじゃないこれそうですねいろいろ具材入ってて入ってるよねはい何これこの白いやつなんで多分これ玉ねぎの、うん、なんかそう揚げたやつだと思いますへえアクセントになっててそうなんだそうですよ意外と具材も多くて、うん、そう あでこれ卵ちゃんあこれ卵ちゃんですあ卵ちゃんほら卵ちゃんでかいですからねこれああこれね中ほら半熟だよこれそうですよほらほらほらほらあー大変もうねもう卵ちゃんの脂質ええー、結構具だくさんでで麺なんかもあれこれ麺ですかはい全然なんか普通の麺じゃん そうですそうですあのなんかすごいもちもちした麺で、うん、そのなんかグワイジャップってよくあのマカロニみたいな麺だと思われがちなんですけど、これが一応でもグワイジャップユアンっていう種類の麺あの麺というかグワイジャップになります、はいこれグラチャップってさほらでっかいマカロニみたいなイメージあそうそうそうそれがきしめんじゃないそうですね店によってはそうなんですよでもなんかこれ見た目さもうただただこんにゃくでできた麺みたいなそうですそうですこんにゃく麺みたいな感じだよねあれもうこれがねかなり美味しいんですよマジかそう なんかヘルシーそうだね見た目いいじゃんねいいですよじゃあいいっすかいっちゃってお願いしますじゃあスープからはいいただきます りしてるけど、やっぱそのペッパーの香りが程よく効いて、うんでもさあっさりしてる中にあるなんかとろみみたいなそうですねでもねコクというかそうそうなんかあってなんかスープなんだけど、うん、若干片栗粉入ってるんじゃねえかみたいな、うん、そうですねとろみのあるスープ確かにうん、優しいねこれね、うん、じゃあ路面の方もお願いします 麺がねもうねもっちもちもっちもちでしょ歯ごたえがね、うん、グミあんまあでも本当に言わんとしてること分かりますもちもちだもん今の例え合ってた うん、まあまあそのちょっとねグミってなんかちょっと極端になんか想像しない方いらっしゃいますけど <laughs> グミなのってなりますけど僕は分かるあの一度食べた感じでいうとそれくらいもちもちよ、うん、もう本当グミとかもガムって言ったらまあ失礼かもしれないけど、うん、やっぱ口の中で噛めば噛むほどになんか甘みが出てくるっていうかそうですねうま、ん、みがまた出てくるんだよねこの麺だから俺が今まで食べたことあるホエちゃんとは全然別物だなってそうですねうん本当にだってさこれだけで見たら結構クイッティオっぽいじゃん そうですねそうですね確かに確かにクイッてのほら戦略みたいな感じで見えるじゃない、うんうんうん、でもこれ口に入れてうんもうもう一口噛んじゃうとあんま別次元そうですよね、うん、全然違うというかそうこれだつみれとかとちょっと一緒にできるんですよ、うん、あこっちねあそれそれそれうんあ卵ちゃんも卵ちゃんもねいっちゃってもらって、うん あぶ美味しいですうなんかもう本当にあのシンプルな、うん、あっさりとした素朴な美味しさううん、ん、ですかねでも多分数ヶ月ぶりなんですけど、うん、もちもちよほら どうこれもちもちカメラワーク合ってるかこれいやこれ映せようんなんか違うぞこっち向いてるぞ今これ匠ファンに向けては匠の顔じゃないもういらんねんそのね少なからずいてくれるかもしれないけど顔ファンあんまおらんから俺のうん顔ファンで好きな出方おらんからいきまーすうんおいしい ねぎるうまいわやっぱりもちもちチャラい感じやね流しちゃいましたすみませんうまいなこのつみれがうまくないですかめっちゃうまい、ね、つみれとしいたけのアクセントがすごい、うまいねなんだろうこれ麺米粉でやってんのかなもち米で作ってるっぽいよねうんもち米ですめちゃうまい結構なんか僕も前行った時まあ今ももお客さん結構ほぼ満席なんですけど 前夕方来た時もな大学生近くの、がもうぞろぞろ来てあやっぱ有名店なんだなって、まあ、ちょっと遠いですけどねこれいいっすよねそれそれなんだ俺食ったあんまりよくわかんないムーヨーっていうあのピザンの有名なあのソーセージああなるほどねちょっとブラックペッパー効いててなるほど、ね、美味しいっす美味しい意外とさ食べてて思ったのがさ、うん、この揚げオニオン のちょっと風味がすごいいい感じに出るよねですよねまあ、俺はこの前のがだから <laughs> 正直言うてモデルやんだから超うまい、ね、これがこれが本当にクワイジャップって感じで認識していいうんそうですね僕の中では、まあ、僕はそっち食べてないから何とも言えないです、うん、そこに関しては言うあととりあえず作ってそこいやええわええわ後で食わんでうまい後になんで失礼だ言ってたであと来ないよ 言ってたで随分そんなこと言ったっけめっちゃ言ってたで、うん、両方乗せ乗せてやちゃんと、うん、はいじゃあね、まあ、完食しましたごちそうさまですおですでまあ今回も T 君のおすすめということでもこちら来てみたんですけど、はい、まあ、確かにねまあ美味しかったですよ、うん、うん、そうただね今回僕はね気づいてしまったかもしれない、はい、僕もね 今までもうね幾度となくゴーちゃャ食べてきたんですよ、うん、何回ぐらい食べたと思ういや多分10マジ幾度となくでも10回とか15回とかうん、うん、今回4回目全然やんな語るなよ、ほな <laughs> ほなでも思ったんですけど、はい、まあ、僕ゴイジャップねあんまり好きじゃないかもしれないなるほどねそのグワイジャップ自体をねそう、はあはあはあうん、やっぱりね 美味しいんですけどすごいあっさりしてて、うんうんうん、塩味が効いてるようなコテコテな感じじゃないんですよねまあそうですね確かにだから僕って結構味濃いのが好きでトムヤムとか辛いの、うん、はいはいはい、はいうん、濃い味系のタイ料理が好きなんで、まあ、そんな僕はちょっと物足りなかったのあったんですよなるほどなるほど、うん、でもやっぱりね そんなあっさりした中でも味はしっかりついてましたし、うん、そうでもお客さんも多かったんでもう人気店ってのは納得できました、うん、うん、まあ、先ほども言いましたけど僕が今まで食べてきたコエチャップではねもうダントツでナンバーワンですなので、ま今後ですね、そのやっぱコエチャップ、美味しいコエチャップ食べたい方、あとは今回このコエチャップ U1 だっけそうです。うん。まあ、そういったね、このコエチャップ U1 を食べたい方なんか、こちらの動画を参考にしてね、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。 感じですねこれはめっちゃうまかったそう僕も好きだからそうそうですねそうそこねマイジャップ好きな方だと、うん、バンコクなら僕もかなりっていうかもうナンバーワンぐらいうまかったかなっていうですねらしいんでもうこの二人もね大絶賛なんでの確かになんかなんか横から撮ったなんかなんかなんか何これ全員いやなんか何教科書かなんか撮ってますなんかアウストラロピテクスのなんか 人類の進化みたいなあ二宮金次郎みたいな感じ金次郎みたいなやってる腰痛めてんだよなんかずっと腰怪我してんだよ今日朝の時はずっと変やからもうどないしたんと思って腰痛めて今直立で立てないんだよこうやって痛いんだよもうすごいな怪我しまくりやん、まあそんなことなんで皆さんももしねあの機会がありましたらぜひね来てみてはいかがでしょうかはいでは本日も最後まで動画をお視聴きありがとうございます チャンネル登録高評価よろしくお願いします